Okej, okay. dzień dobry po długiej przerwie. W końcu dotarłem do siebie, do serwisu. I tak jak napisałem w zapowiedzi i w tytule tego live'a, Audio IC dzisiaj pójdzie i zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że wszystko działa, bo zapomniałem już jak streamować, więc trochę, trochę się czuję na live'ie, więc się okaże. Witam wszystkich, bo widzę, że już tutaj ludzie się schodzą. Ja sobie tylko włączę podgląd na właściwym miejscu, czyli na drugim ekranie. Cześć wszystkim. OK, to jest. Lajki działają. To zaczynamy w takim razie. Ja się póki co przełączę na biurko. Działa, spoko. Jeszcze tylko widzę, że coś tutaj nie działa. W sensie ten kręciołek, nie pamiętam co, od czego on był chyba licznik widzów. Zaraz zobaczę, czy coś się... O, ruszyło. Dobra. Telefon wstępnie był rozkręcony, jest po przejściach. Był zalany, O nie kwiatek. Zmęczony jestem jak diabli. Zatoki mi siadły i w ogóle dużo by opowiadać. Wycieczka się okazała <laughs> srogim przeżyciem. Widzicie, no w tym telefonie się w tym telefonie się troszeczkę działo, Y, odzywał się, ale nie wiem, czy się w końcu zgodził, czy się nie zgodził. Cześć wszystkim. Cześć, cześć. Tak będę opowiadał, odpowiadał. Mam nadzieję, że w miarę, w miarę na wszystkie e, jakby pytania, powitania i tak dalej, ale wybaczcie mi, jakbym kogoś pominął, bo mówię, wracam do życia i ciężko jest póki co. Dzień dobry, Patryk. Tak, on tutaj miał jakieś przygody. Znajomy prosił właśnie, żeby go uruchomić na live. Uruchomić, naprawić na live. Jeszcze sobie dokładnie potwierdzimy, czy faktycznie to jest Audio IC, bo to czasami różnie bywa. Siema, siema. E, po tym wyjeździe ten potrzebował jeszcze paru dni, żeby wrócić do siebie dosłownie. Chociaż już się czuję trochę lepiej jeszcze jest tak sobie. O kurczę, taki długi nik, że nie potrafię przeczytać. Tak czy siak, hejka wszystkim. Dobra, sobie to dalej rozkręcam. Hej Andrzej. <laughs> Dzięki, mistrz też wita. <laughs> Mister Konrad, o, będę o wszystkim informował. Planuję tutaj jakiś grubszy temat, ale na razie powiedzmy rozglądam się za finansowaniem i za lokalem nowym, bo chciałem już to w trochę, trochę innej formie zrobić, więc to jeszcze troszeczkę potrwa. Tak naprawdę tutaj w serwisie nie chciałbym przeprowadzać szkoleń, tylko w jakimś osobnym miejscu, typowo właśnie pod szkolenia. Okay. 7, plus, 7, e, zwykła siódemka. 7 na audio. Coś tutaj było już e, robione. Nie wiem, zaraz zobaczymy pod mikroskopem, jak to, jak to wygląda. Zobaczymy. Zobaczymy, czy zadziała też widok. OK. Józef Trochimiak, przede wszystkim napisz na maila YouTube, ewentualnie jak już chcesz od razu wysłać, bo wiesz, że chcesz wysłać, to możesz napisać na serwis małpa e, Ok, ten podgląd działa, z mikroskopu też działa, dobrze. Nie jest źle. Tylko sobie złapię odpowiedni widok. Jest, jest nieźle. Już się bałem, że coś tu będzie nie działało. No, na pewno był zalany, a reszta zaraz się okaże. No, marker jest ruszony. Dzisiaj będę starał się nie popsuć bardziej niż jest. O, koszulę mam tutaj ogarniętą, ale guziczka sobie nie zapiąłem. Poza kadrem sobie zapnę. O kurczę. Się... Nie, nigdy nie lubię zapinać guziczków, ale przez to, że mam rękaw niedopięty, to chłód biurka idzie mi po ręce i to mnie trochę denerwuje ale tego już nie będę pokazywał na kadrze, bo chyba nikogo nie interesuje, jak zapinam guzik od koszuli. Chociaż nie, może wam pokażę, że to jest dramatyczna sprawa. Ja robię, niby mam e, powiedzmy sprawne ręce i tak dalej, ale zapiąć guzik w koszuli to jest kurde dla mnie zawsze wyczyn. O, masakra. O, prawie. Okej. Okay. Prawie jest. Dobra, widzicie? Ja mam Mister Konrad, e, ja potrzebuję przede wszystkim <laughs> płyty na części. <laughs> Tak naprawdę w tej chwili Nandy potrzebuję. Skończyły mi się Nandy i właśnie o Nandy mi chodziło. Ok, widok jest odpowiedni. Co tu jeszcze były? A, ten iPhone z kibla? Nic, no to nie zostało naprawione. To, to był taki temat, że ja dziękuję. Za dużo roboty, koszty nieadekwatne i tak dalej. Danych tam nikt nie chciał odzyskiwać, więc jakby temat e, czeka na odesłanie do klienta, bo chyba, chyba mam go odesłać. No właśnie też tak zauważyłem, że ta koszula wygląda jak kalesona albo piżama. A to taka kurczę chyba nie do serwisu, ale w sumie w takie rybki jest. To może nie będzie źle. No nie, chyba nikt tutaj nic złego nie robił z tym urządzeniem, w sensie nie widzę e, za bardzo jakichś tematów tu jest troszkę korozja, ale to taka korozja to nie korozja. Siema, siema. Tutaj też coś wpłynęło, ale tak chyba no, nie jest źle. O, to tu miałem na myśli, że coś tutaj jest. Wydaje się spoko. To zalanie było raczej delikatne. Ekranu nikt nie rozlutowywał. Szczęść Boże. Chociaż coś tu się działo z temperaturą, bo e, Trochę tasiemki są obkurczone. To z reguły ma miejsce przy działaniu jakiejś temperatury. Ale tutaj nic nie widzę. Więc można uznać, że nie jest źle. <laughs> No miło słyszeć. <laughs> Ok, co ja chciałem zrobić, bo zapomniałem, co ja chciałem zrobić. Aha, chciałem to uruchomić, żeby nie było, bo czasami są jakieś są jakieś dziwne rzeczy. Hej, pa Paulina. <laughs> Dziękuję. <laughs> Okej. Trochę oczy mnie bolą i ciężko mi się patrzy na świat już. E, urząd, płytę w sumie wrzucę z powrotem do tej obudowy i sobie to uruchomimy, ale z takim drobnym zastrzeżeniem, bez kamery. No właśnie widziałem, że kamera była tam kiedyś wymieniona, czy coś w tym stylu. Może być, może coś tam nie komunikować, robić jakiś kłopot. No zaraz się zobaczę. Coś tu źle zrobiłem. a propos Huawei, to nie mam zielonego pojęcia. Nie znam się na Huawei'ach. Androidy są, no znaczy prywatnie używam telefonu z Androidem, ale jakby na tym moja e, obecna jakby relacja z, tym, z tymi urządzeniami się kończy. Więc jeżeli chodzi o Huawei, to nie mam bladego pojęcia. No podobno to są zajebiste telefony. Wielu ludzi uważa, że Huawei może konkurować z Applem. No więc nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć na ten temat. Ok, źle mi się tu płyta podwinęła, szczególnie nie wiem, czy to było widać. Ten taki, ta blaszka, antenka, to jest antenka bodajże, coś ma wspólnego z GPS-em, z Bluetoothem, ale nie jestem do końca pewien. Jeszcze teraz tak, podłączymy sobie tylko i wyłącznie 3D Touch. Siema, siema, pele. Co ja tu jeszcze potrzebuję? jak się przełączam między dwoma kamerami. Już to zaraz pokażę. Widzicie? Taka klawiaturka. I tu se duszę cyk. I jest właśnie przełączenie kamer. W zasadzie nie naprawiam nic innego oprócz iPhone'a Apple ogólnie, a Apple więc jakby nie ten, nie, nie będę się podejmował innych urządzeń. Znaczy mogę się podjąć, ale ja nawet nie wiem, co to jest ten Huawei, więc wybaczcie. Nie będę się podejmował innych urządzeń w tej chwili, bo nie mam części i w ogóle jest problem z dostępnością części do Samsunga i po prostu mi się nie chce. Więc jakby no niestety muszę odmówić. Dobra, co my teraz tutaj mamy do podłączenia? Zasilacz. Sprawdzimy sobie jeszcze pobory prądu. Ok. Na razie nie ma żadnego przywarcia. Tu też idzie, idzie OK. <clears throat> Startuje, jest jabłuszko. No, BlackBerry miał, miał fajne telefony, szczególnie z klawiaturą. Ja niestety kiedyś byłem powiedzmy za biedny, cokolwiek, nie wiem, leniwy. Poszedłem w stronę Androida i niestety już nie wróciłem do tego, a szkoda, bo te telefony z fizyczną klawiaturą są bardzo, bardzo spoko. Fajne są po prostu. Fajnie się szybko SMS-y pisze i tak dalej. To było bardzo wygodne. Czy na maile odpisuję? No, dość długo się to uruchamia. To też może być jeden z objawów właśnie problemów z audio długi czas uruchamiania urządzenia, szczególnie jeżeli ma stare oprogramowanie. Też nie wiem o co chodzi ludziom, których nie stać na iPhone'a. No, się uruchamia, uruchamia. <laughs> A propos właśnie iPhone'a, gdzie ja to mam gdzie ja to mam? O właśnie, nie? I wszystko w temacie. No, byłem na wyjeździe i dopiero wczoraj wróciłem, ale niestety nie byłem w stanie nie byłem w stanie ogarnąć wczorajszego dnia. To znajdź przetwornicę do e, PEMIK do różnych wersji, na przykład S6e czy do Nota i tak dalej. Nie jest tak łatwo wcale. No jeszcze się cały czas uruchamia. To jeszcze można zrobić taki test, podłączając to urządzenie do komputera. Tylko nie wiem, czy będę w stanie pokazać odpowiedni. Jestem. Wykryję, czy nie wykryję? Chcę sobie, no nie chcę go wykryć, czyli jeszcze coś jest, jeszcze chyba nie jest, e, co, coś jest, nie halo, to są moje iPhony. To, co tutaj się teraz wykryło, to jest jeden z moich iPhone'ów, to jest drugi. A tego nie wykrył. To jest ciekawa kwestia, bo ogólnie jest motyw taki, że w pewnym momencie ten telefon powinien być wykryty. A tutaj nie jest wykryty ten telefon. Hmm. No może, może masz wszystko. Ja akurat jakby wolę po prostu iPhoney naprawiać. Tak się trochę zamyśliłem, bo No to teraz będzie, mam nadzieję, że codziennie coś będzie, a to się jeszcze okaże. A widzicie, nic ten, nic się nie dzieje. Ja nie wiem, czy ja tu czegoś nie podłączyłem. W sensie może jakiegoś kabla nie podłączyłem, bo nie wykrywa w ogóle tego iPhone'a. Podłączę jakiegoś swojego. O i rozłączyłem coś. Nie, kabel jest ok. Kabel jest ok. Jak z tym? No, z tym się nie chce łączyć. Czyżbym tu widział... A, Forest. No to Foresta musisz pytać. Cześć, Forest. Forest chyba mówił, że nie ten, nie przyjmuje urządzeń teraz do naprawy. Cześć, Piotr. No właśnie, tak się tak się nie bardzo włącza. Włącza. Dobra, uruchamia. Rzeczywiście się coś za bardzo nie uruchamia. Nie, jest ok. Pojawiło się please unlock screen, ale screena nie ma. No to, to właśnie jest ten motyw, patrzcie. Znikło, nie? Podłączam jeszcze raz. To akurat używam czy Tools, ale to nie ma znaczenia. Jest znowu please unlock screen. Więc to urządzenie już jest komunikatywne, tylko że no co, wisi na bootlupie. Na a, dobra, nie widzicie tego. Sorry za moją głupotę. Wybaczcie. Jeszcze raz. Jest podłączony. Rozłączam. Znowu podłączam. Jest please unlock, unlock screen. No to znaczy, że urządzenie się jakby komunikuje. Jak widzicie jest podłączone. Komunikuje się, ale jest w bootlupie i to jest często uszkodzenie, e, często jest to uszkodzenie audio. I prawdopodobnie tak jest. Jakbyśmy sobie tu jeszcze poczekali, poczekali nie wiadomo ile, to to się w końcu uruchomi. Albo i nie. Więc my sobie czekać nie będziemy, po prostu zaczniemy działać w temacie i zobaczymy, czy to przyniesie pożądany efekt. A co do czasu e, streama, no to założenie jest takie, że skończy się w momencie, kiedy naprawię urządzenie. No i pewnie tak, się, tak będzie, ale to się jeszcze okaże. Na razie powiedzmy, że diagnoza wstępnie potwierdzona, że ma problem w tym, żeby się do końca uruchomić. Żeby było lepiej, trzeba by było jeszcze od, odtworzyć softa i tak dalej, no ale powiedzmy, że ja wiem, że tak jest. Więc powiedzmy, zaufajmy, zaufajmy mnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co ja tu chciałem jeszcze zrobić? Chciałem sobie oczyścić trochę paprochy, które zostały po zdartej tej naklejce. Chyba nie będę do tego używał mikroskopu, chociaż może i użyję. Tu chyba jeszcze mignął znaczek właśnie. Dzień dobry znaczek. Krzysztof Nowacki. Nie, to nie ma nic z LCD, to jest kłopot z tym, z Audio AC, tak jak mówiłem. Tak się objawia uszkodzenie tego e, układu, w zasadzie laminatu pod tym układem. I nas interesuje tutaj, te, te, te, te połączenia tak naprawdę najczęściej sprawiają kłopot. Ja ten telefon teoretycznie dostałem wstępnie zdiagnozowany, bo tak naprawdę wypadałoby odtworzyć jeszcze soft. Nie mam pojęcia na AliExpress. <laughs> Cześć Zygfryda. To też sobie trochę zetnę. Ok, i tą naprawę wykonamy sobie w taki sposób, że użyję sobie podgrzewacza i zdejmiemy układ z wykorzystaniem podgrzewacza. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo z podgrzewaczem jest powiedzmy różnie. Ja go ostatnio naprawiałem. Teraz przełączę tylko widok, żebyście widzieli, co ja tutaj wyczyniam. Na mojej stronie internetowej można zobaczyć. On jest trochę co prawda zdezaktualizowany, gdzie dostałem. Doktor GSM, to wiesz co, potem się może. Po... Potem się do ciebie może odezwę, bo ten temat chyba jest aktualny. Dobra, to tak. To nie musi być super zamocowane. Dokładnie. Ceny są podane tak orientacyjnie, bo ludzie często różne rzeczy pytają, ale ostatnio dużo rzeczy się pojawia, takich powiedzmy nieszablonowych, więc z tego tytułu jest to trochę inaczej. Ok, jak widzicie, płyta się już powiedzmy zagrzewa. Ja robię teraz pewien myk, podnoszę sobie mikroskop wyżej, bo podgrzewacz jest wysoki i podnosi się cały obraz niejako, w sensie wysokość się zmienia. I muszę sobie to ustawić trochę inaczej. Zobaczymy, czy ustawiłem dobrze. Widzicie, audio widać, tylko <laughs> krzywo trochę. Co bym chciał tu zrobić, żeby to było bardziej proste? Coś tutaj trochę namieszałem za bardzo. Teraz postaram się to łatwiej ustawić, znaczy ład, ładniej. O, pogoda była kiepska. Kupiony nowy? Trochę nie rozumiem. aha, kwiatek, 100% y, zużycia akumulatora czy coś takiego, to trochę dziwne. <laughs> Tele nie, już nie pamiętam, to tak szybko leci, że... O, hej, Sritek Sritkowy, używam twojej słuchawki właśnie, jest ok. Ok, widzicie wszystko, mam nadzieję. Teraz sobie podaję trochę topnika, żeby sobie wpłynął. <laughs> ja też. Wziąłem trochę sprzętu na wyjazd, ale niestety to nic nie działało. Z audio był problem, ze wszystkim był problem, więc odpuściłem cokolwiek, żeby nagrywać, ale trochę będę pewnie działał z faulogami za jakiś czas. Delikatnie sobie cynuję grot. Teraz będzie się działa magia. Przynajmniej mam nadzieję, że nic nie spierdzielę, bo jestem niewypoczęty, więc się zaraz okaże, co będzie. OK, wyszło. Trochę cyny wyskoczyło nie tam, gdzie powinno wyskoczyć, ale zeszło. Nawet nie, nie, nie ma tragedii, bym powiedział. Ok, jest mniejszy grocik, jest trochę standardowej cyny. I sobie resztę powiedzmy zdejmę, wyciągnę. Pocynuję trochę. Łatwiej będzie zdejmować to wszystko. Możliwe, że problem z buzerem, ale może być też problem ze wzmacniaczem audio. No okej, okay, w miarę zeszła ta cena. Hm. witam, witam. Ale to może być lewa bateria, albo no nie wiem co. <laughs> Nie wiem, co się tam za, za, zadziało. Sprzedaj jako nieśmiertelna bateria. <laughs> Kurczę, ktoś mi buchnął plecionkę. Dobra, teraz trochę plecionki, bo póki to jeszcze jest wszystko ciepłe, to można sobie w miarę spokojnie zdjąć e, starą cynę. Grot czysty, grot czysty, bo już tu wcześniej też coś robiłem żebym się teraz o nic nie oparzył. Co najlepsze, żaden pad jeszcze nie zszedł, nie? Hm. O, jeden już zszedł, dobra. No to widzicie, coś tu się działo. Te pady bardzo lekko schodzą, przynajmniej e, pady, no no connecty to wiadomo, ale ogólnie tutaj jest słabiutki Jest to nieopłacalne, jeżeli chodzi o odblokowywanie. <laughs> Właśnie. Bo jest bezpieczniej, jeżeli chodzi o HOTA. W sensie ta metoda jest bezpieczna. HOTEM też zdejmuje, ale tu idzie szybciej taki sposób jest po prostu szybciej. Nie no, znalazłem. Na szczęście. Dobra, no większość jest jakby oczyszczona. Podgrzewacz zrobił swoje. Można mu podziękować. Nie będzie już więcej potrzebny. To jest krótka jakby jego, mm, jego, jego że tak powiem, żywotność e, na streamie jest chwilowa. Ja sobie go już odłożyłem na bok, zwinę sobie cyny. przełożę sobie płytę w podstawkę. Coś tu się wygło, nic się nie wygło, wszystko, nie wiem czy to będzie widać, jest wszystko spoko. Nic się tutaj nie zadziało złego. Płyta jest jeszcze trochę ciepła, mnie trochę parzy w palca, ale nie ma tragedii. Obniżam sobie mikroskop. Wracam z powrotem pod mikroskop i sobie doobserwujemy, popatrzymy, co tu, jak to wygląda. Zdajemy sobie flux. A w ogóle to muszę się pochwalić, co mi się udało. Ja, widzicie jaki tuning? Człowiek wyszedł, zrobił sobie prezent. Double Core się nazywa. To jest, to jest coś. Złota. Specjalna wersja limitowana. Siema, siema. O, trochę za delikatna jest ta szczoteczka jeszcze. <laughs> Nie, nie matura. Robimy sobie siódemeczkę na live z audio. Taki popularny temat. Ja się teraz trochę lepiej czuję, bo przyszedłem do pracy, zacząłem sobie robić to, co lubię i trochę się lepiej poczułem. No więc poszedł temat na live'a. Ja już się zmartwiłem, że to mnie nie słychać. Kurde, aż, aż normalnie szybki rzut oka w panice, czy baterie nie wysiadły czasami. Nie róbcie tego. <laughs> No, nie, nie, nie, to jest e, jakieś delikatne było się zresztą, co mogę pokazać. Mogę pokazać pod mikroskopem. Jest takie delikatne. E, nie, nie, znaczy w sensie ten, co tu odpadł, to jest nieważny, bo tu nie ma żadnych połączeń pod nim. Nie, za dużo mamy tutaj e, ten, e, za dużo tutaj mamy różnych napitków i w ogóle alkoholizujemy się tutaj dość często. No fajna, fajna, ale jeszcze lepsza do elektroniki. Tak, i to będziemy zaraz pokazywali. Kurde, coś mi tu z ostrością nie, nie zgrywa się. Hej, Piotr Grośty. Cześć, Mister Repair. Dobra, sobie ręcznie doczyszczę parę padów. Nie, bo mi się jeszcze w domu popieprzy i będę nią mył zęby więc wolę tutaj zostawić. Dobra, reszta tam padów jest spoko, jeżeli chodzi o cenę. Mam tutaj drugą taką samą, już trochę zajechaną. <laughs> A, ciche. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Ja mam słabą głowę ogólnie, więc nie mogę pić. A teraz to nawet nie powinienem pić, bo przecież jestem odpowiedzialnym ojcem. To już nie wypada. Dobra, to co będziemy robili, to będziemy odtwarzali ten pad. Ten najczęściej się rusza, aczkolwiek dzisiaj się nie rusza. Jest dobrze, trzyma się, ale i tak go, tak go odtworzymy. Ja sobie tylko zdajemy trochę cyny. OK. Mam takie nieodparte wrażenie, że jakoś nie wiem, nie mogę się przyzwyczaić do tego, co, co widzę. Monitor musiałem zmienić i coś mi dzisiaj strasznie nie gra. W 8 plusie wygląda jak problem z panelem LCD albo warstwą dotyku. No to jestem mały i słaby, dlatego nie piję. Nic nie trenuję też i w ogóle to, to nic takiego nie, nie, nie robię, no i dlatego sła, słaba głowa. Za dużo w pracy człowiek siedzi, potem są takie efekty, że pić nie umie. <laughs> Nie, nie, to, to są ludzie, których, których ja bym raczej nie ogarnął. A na co mam zmienić? Samej wódki nie piję. Ja piwa głównie sobie popijam. Może są za ciężkie właśnie, bo też takie krafty jakieś piję, ciemne piwa piję. Czasami jedno piwo to kurczę już się w głowie kiwa. Znaczy głowa się kiwa po jednym piwie. Może, może tak, ale dużo nie piję dzięki temu. <laughs> a, no, tak, to jest racja. Ale jak kurczę, coś tym się przykleiło do skalpela. Rowery są cały czas, ale nie ma czasu. Tak, dobrze słyszałem? No tak, IPA, IPA, zgadza się. <laughs> O Boże, zabiłby mnie dosłownie. Dostałbym styca i umarł. Chajmikowaty. <laughs> No, trochę już się nim naoperowałem, to. A wyrobiłem. <laughs> Już tak kiedyś mieszałem, to było, to było zbyt mocne. <laughs> Dobra. Tak, <laughs> coś w tym stylu. <laughs> No witam, witam. Też się cieszę, bo już dosłownie sam nie wiedziałem, co mam robić. A propos precyzji właśnie operowania skalpelem, to powiem szczerze, że poprawił mi się skill, jak e, córce paznokcie obcinam. To tu widzę, że jest mały progres w tym, co robię. Ale ta płyta jest bardzo, powiedzmy, o widzę, że się trochę rozjechało. Ta płyta jest bardziej taka e, fajna, bo elementy są wysunięte, a ekran jest trochę cofnięty, więc jest spoko. Gdzie ja tutaj mam? Hmm. Nie, bo to byłoby trochę nieuczciwe. Chociaż mógłby mnie zabić wózkiem albo coś w tym stylu. No, z pewnością, tylko my byśmy go nie ogarnęli. Żeby sobie łatwiej polutować przewodziki, no i żeby było coś. No, to jeszcze muszę potrenować trochę. Gdybym teraz wsiadł na rower i pojechał w karkonosze, to kurczę, nawet na Orlinek bym nie wjechał. takie kody sritek to mi trochę mało mówią, bo ja tak nie, nie jestem jakby <laughs> nie takimi nożyczkami, ale, ale jakoś precyzja wyszła, weszła do tego. Córka się rzuca, córka się rzuca strasznie, ciągnie za palce i w ogóle, a tu wszystko jest takie, wszystko jest takie stabilne, nic się nie rusza, nic nie ucieka. No jestem chudy, co mam powiedzieć? Hmm. Kurczę, nie wiem. Tak właśnie staram się przypomnieć, co ja takiego dziwnego oglądałem, ale... <laughs> No ale na to trzeba mieć czas, żeby trenować. Ja nie mam czasu, żeby trenować i to jest właśnie takie, takie kurcze głupie, że no, no nie mam czasu po prostu trenować. Coś kosztem czegoś. Jak chce, się, jak chce się być w czymś dobry, no to trzeba niestety parę rzeczy poświęcić i tutaj no nie mogę sobie nacynować jakiś za gruby ten grot. Jadę standardowym grotem, którego używam na co dzień, Akurat. <laughs> Płytka po prostu wie, z kim ma do czynienia. Córka ma jeszcze w pompie. Jeszcze <laughs> trochę czasu minie, zanim będzie bardziej ogarniała. Ok, tu chwyciło. Tu też chwyciło. I jeszcze tutaj ale w tym chlaniu? <laughs> Okej. Okay. Dobra, tak chyba w miarę jest ok. Zaraz sobie to oczyszczę stopnika i będziemy starali się druta, druta polutować. W sensie druty <laughs> Coś w tym stylu. No dobra, nie, nie jest tragicznie. Mogłoby być trochę lepiej. Jest, ale to jest drogie i, i, i często nie wychodzi. Jest po prostu za drogie. To nie jest tak jak w, nie wiem, w Samsungach czy coś, gdzie FRP jakimś donglem za dwie stówy się ściąga i leci bez niczego. Tutaj temat jest bardziej wymagający. Dobra, słyszę, że żona przyszła z córką, ale uprzedziłem, że żeby nie przeszkadzała, więc chyba nie powinno być żadnych przerw. Sobie dotnę, dotnę sobie drucik, który będę potrzebował. Drucik to oczywiście kawałek oplotu przewodu antenowego. Dokładnie tak, trzy układy się ściąga najczęściej. Oj, no moment, to muszę sobie drucik dociąć. Mm, samym softwarem to nic nie da, to już z góry mówię. Nie wiem, czy to będzie widać. No niestety nie mam punktu do łapania. Mam nadzieję, że się nie oparzę w rękę. No tak średnio to pokazuje. Ale no, mam nadzieję, że coś widać. Okej, okay, jeszcze grot, lutownica, e, kurczę, nie mogę się wysłowić, jeszcze pinceta, oczywiście chińska pinceta. Kiedy w którymś tam materiale pokazywałem linki, gdzie można to kupić, więc tym będziemy sobie chwytać. I co, zgubiłem drucik? O, cholera. Drucik zgubiłem. Widzicie, gadacie do mnie i zgubiłem drucik. Muszę sobie uciąć jeszcze raz. Trochę jest to przypał. A korzystam z tych, bo nie są cynowane, w sensie nie są emaliowane. Tamte druty są emaliowane, a emaliowane się słabo lutuje. Więc właśnie korzystam z takich i takie cuda odstawiam, jak teraz widać. Prawie mi ten drucik uciekł, ale jest, jest złapany. Dobra, wstępnie go sobie położę tam, gdzie go potrzebuję. Nie zauważy... Kurczę, coś tutaj mi się źle przełączyło. <laughs> znaczy na pewno są jakieś fishbony, ale nie wiem, kto jest producentem. Ja nie wiem, kto to jest poziomka trzynasty. No, trochę próbowałem, trochę próbowałem, ale nie wyszło. Ok, jeden drucik cyknięty. Chyba fartem wyszło, bo wyszło od, od samego początku. Dobra, teraz drugi drucik. No, są jeszcze inne formy aktywnego spędzania czasu. Można sobie coś polutować na przykład. Dobra, teraz muszę wykminić, jak ten drucik polutować tym grubym drutem. Bo to jest trochę taka sztuka operowania. Nie powiem w czym. Ale nie chce mi się wstawać i zmienić grota w sensie e, rączki na mniejsze groty. Okej, tu prawie wyszło, tylko mi się pad... O! To nie wiem, nie oglądam ludzi, którzy walą jakieś cudawianki. trochę nie wyszło tak, jakbym tego chciał. A to zawsze jest tak, że jak chce się, żeby było lepiej niż być powinno, to zawsze coś się rypnie. Tak, coś w tym jest znaczek. E, drucik po to, żeby e, to trzymało, że tak powiem, wszystko bo niestety, ale e, ścieżki pękają i pady pękają. No nie jest tak źle z tą moją precyzją. O, już sobie wziąłem inną pincetę z rozbiegu, ale już wracam do właściwej chińskiej. I teraz ok, poszło. Jest dobrze. Oj, nie pokazałem Wam tego ale już jest cyknięta. <laughs> Mateusz, co musisz jakieś dziwne rzeczy oglądać? <laughs> dziwne zainteresowania. <laughs> Nie wiem, kto to jest, Sorin, Marek. Okej, okay, jeszcze dwa, dwa, że tak powiem, Dwa, dwa luty jeszcze trzeba cyknąć. Ok, jeden drucik przygotowany, zaraz go tutaj sobie przestawię. Powinien styknąć na dwa, zaraz zobaczę, tylko żebyście wy to widzieli. Ok, widzicie, nie jest chyba źle. Jest trochę pierdzielenia z takim drutem, ale przez to jest co poglądać. Ten mi krzywo usiadł. No, powiedzmy, chociaż jeszcze chciałbym go trochę przechylić. Ok, teraz wyszło idealnie, Tego tak bym tego chciał. O, masakra. To dobrze, że ty, nie znam. <laughs> Jasny gwint. E, Patryk Ciepły. Układ tylko wymieniam, jeżeli jest pęknięty albo fizycznie uszkodzony, albo, albo ewentualnie nie działa. A zazwyczaj lutuję ten sam. Jak działa, to zostawiam, bo najczęściej... Ej, no kurczę, mi się takie rzeczy nie wyświetlają. Nie wiem, co wyglądacie. okej No, tylko nie wiem, co by naprawił. Spoko. Każdy ma swoje jakby pasje, zainteresowania. Ja tu nikogo nie będę, że tak powiem, oceniał. Ktoś wali dyktę, ktoś wali, kurczę, nie wiem, jakieś inne napitki. Ja pozostanę przy piwie i ewentualnie przy Ha, trudno powiedzieć, Xindak, od czego można by zacząć. Od, od lutowania tak naprawdę, szeroko pojętego lutowania. <laughs> no chyba, że tak. Ok, ja teraz sobie troszkę obrabiam te druty, bo one są jednak trochę mimo wszystko. A jest w temacie napisane iPhone 7 Audio. No, coś w tym stylu. Jakieś proste kity można sobie składać, takie zestawy za VT. Może nie widzicie tego, co ja widzę, bo tu ten kadr jest Dobra, jeszcze jeden pad został do... No, tak często się dzieje bez tego druta, znaczy bez tego przewodu. Dobra, chyba jest nieźle. Szczoteczka specjalna poniekąd, w sensie nie jest taka zwykła, ale jest to szczoteczka do zębów, tylko delikatna. Nie wiem, czy widzicie, że te włoski potrafią e, wejść pomiędzy, e, pomiędzy elementy ten e, Repair Electronic School to bym tak radził używać, bo koleś jest bardzo specyficzny. Audio kiedyś robił tak, że po prostu rozgrzewał hotem, zalewał topnikiem i zrobiona. A to jest wierutna bzdura, więc też potrafi uczyć wielu niewłaściwych zachowań. Na to trzeba jakby zwrócić uwagę, bo nie wszystko jakby złoto, co się świeci. O no, kurde. Spadło. To teraz patrzcie. Pokażę Wam o co biega, bo właśnie spadło fajne pytanie. Jest tutaj, o, zaraz to znajdę, maska UV. Ja zaraz będę nakładał tutaj sodermaskę UV na to, co tutaj sobie lutowałem. Tylko muszę sobie skalpel oczyścić trochę. Nie, chyba do tego nie, nie dojdzie nigdy. Czy ja używam Androida i iPhone'a, ale No, ja jestem zdania, że powinno się robić dobrze, żeby minimalizować żeby minimalizować reklamację, dlatego robię to tak jak robię, żeby temat nie wrócił, bo to się wiąże, znaczy obsługa reklamacyjna wiąże się po prostu z kosztami, dość sporymi kosztami, za które jakby nikt nie płaci, więc wolę posiedzieć chwilę dłużej i mieć to cyknięte dobrze. Ok, maska jest nałożona. Widzicie, każdy pad jest zabezpieczony, każda ścieżka, którą lutowałem jest zabezpieczona. Teraz trzeba to sobie zagrzać lampką UV. Nie wiem, czy to będzie widać. Słonię trochę mikroskop. Tu mam lampeczkę. I się grzeje. Tak, przewiduję i na pewno będzie informacja, jeżeli e, uda mi się zorganizować parę rzeczy. <laughs> Niestety, Kazam, wiem, że tak jest i w tej chwili nie dam rady czytać tych pytań i się zastanawiam właśnie, co z tym fantem zrobić, bo już nie jesteś pierwszą osobą, która mi zwraca na to uwagę pomyślę, pomyślę właśnie, co z tym fantem zrobić, jeżeli chodzi o oglądanie na telewizorze. Ale jeszcze nie w tej chwili. Ja sobie teraz chcę zdjąć pady, bo układ wygląda ok. No to też jest jakieś rozwiązanie. Nie chciałbym po prostu przesłaniać informacji znaczy, tymi, tej, tej, nie chciałbym, przekurczę, nie mogę się wysłowić. Nie chciałbym zasłaniać tego najważniejszego, a wydaje mi się, że to, co robię, jest najważniejsze, informacjami z czatu. Ale prawdopodobnie <laughs> chyba zrobię tak, jak padła ta sugestia z tym czatem, żeby się czytało, bo to jest w sumie ciekawe. Ja sobie tutaj z wami rozmawiam, wy między sobą też rozmawiacie. Jest jakaś taka fajna interakcja, więc prawdopodobnie coś tam zdziergam w tym zakresie. No i jak coś zrobię, to, to pewnie zobaczycie, że coś takiego ma miejsce i zobaczymy wszyscy, jak to się będzie komponowało. Jak będzie ok, to ok. Jak nie, no to, to, to zobaczymy, co dalej. Ale no, dzisiaj tego nie zrobię, bo nie mam takiej fizycznej możliwości, przynajmniej nie na live, ale w następnych jakby edycjach, kto wie. E, muszę sobie podnieść głowę, żeby przeczytać. Pele. Niektórzy mówią, że to jest babcia, niektórzy mówią, że to jest gruba. Nie wiem, czemu jest takie opóźnienie. Ok. Układ już jest w zasadzie oczyszczony. Zaraz sobie, zaraz sobie e, ten, co ja mówię, zdejmę sobie OK. O, widzę, że jeszcze nie wszystkie pady ładnie zeszły. Takie górki się tu porobiły z lewej strony. Postaram się to jeszcze do, doczyścić. Cześć, Żeluś. Ok, teraz jest super. Często tak, często smaruję plecionkę stopnikiem. No, to, to znaczek może coś z tego będzie, a to ze spokojem. Kurczę, nie mogę chwycić sobie układu. Silikon ma swoje zalety. Dobrze, że tego nie widzicie, bo byłoby śmiesznie. Używam Dzięki, dzięki. biorąc pod uwagę Pele, jej gabaryty i tak dalej, to skilla ma niezłego. Zobaczymy, a co? Zobaczymy jeszcze, co z tym czatem będzie. Na razie <laughs> dwa razy nie mów, bo ja mam Dejmar e, kuchnię tutaj, więc jesteśmy w stanie sobie, e, jesteśmy w stanie sobie ugotować bigos. <laughs> Zobaczymy co do zniżek. Wszystko wyjdzie w trakcie. Ok, mam sitko. Pokażę Wam, że właśnie szukałem sitka, coś tam znalazłem. <laughs> No fajnie, że sobie pomagacie, jakieś tipy sprzedajecie też innym ludziom, bo, bo, bo jest fajnie. Dobra, czy, czyszczę sobie jeszcze sitko, bo jest trochę zafajdane, ale chyba powinno być teraz dobrze prawda, Pemig jeszcze jest ufajdany, widzicie tam jakieś stara pasta, ale tak, ja mam nadzieję, że to jest ten układ. E, zacząłem pracę w serwisie i to już było tak na... Zrobimy zupę z uszkodzonych GPU, z MacBooków i iMaców. Ło! Właśnie moja łopatka do nakładania cyny odmawia posłuszeństwa. Nie wiem, czy to widać. Ale zaczyna pękać. Może pod mikroskopem to pokażę. O, tylko musiałbym zmienić. Widzicie? Pęka. Ale przypał. A jeżeli chodzi o jakby mm, poziom szkoleń, to zależy tak naprawdę. Muszę przejść, poszukać sobie innej łopatki, bo nie nałożę sobie cyny. Poziom będzie, że tak powiem, zależny, jak to zwykle bywa. I pewnie będą różne poziomy, typu najprostszy poziom to będzie taka diagnoza. Powiedzmy, dostajemy niesprawne urządzenie, powiedzmy iPhone martwy, w cudzysłowie oczywiście, iPhone martwy. No i co można z takim iPhone'em zrobić? Jak powinna wyglądać diagnoza? Na co zwracać uwagę? i tak dalej, i tak dalej. To taki będzie najprostszy poziom i potem będą e, jakby drugi poziom to będzie e, pewnie jakieś tam standardowe uszkodzenia, diagnoza e, na poziomie płyty, typu wymiana U2 do tego, U2 TriStar i tak dalej, i tak dalej. I ostatni poziom, nie, nie, nie, nie, one będą tylko i wyłącznie, że tak powiem, offline, Daj widok jaki, bo już ten... Kurczę, pasta nieużywana trochę zastygła. O właśnie, to jest dobry pomysł. Zupa krzemowa na ipie. No i to właśnie jest ten, ten, ten motyw, bo ona tak pęka od jakiegoś czasu. Tak, bo dobrze działała i mi smutno się robi. Dobra, przełączę się. Układ jest, trochę pasty jest. Ok. Jeszcze trzeba sobie przetrzeć trochę. O, tu mam jakiś stary papierek. E, szkolenia będą, no, jak mówiłem, w formie offline, czyli bezpośrednio u mnie, bezpośrednio ze mną, tak żeby sobie strzelić browarka. Dobra. Zaraz Wam to lepiej pokażę, tylko sobie wypozycjonuję układ i złapię fokusa. No tak wygląda układ po nakulkowaniu. Czy uda się to jeszcze lepiej pokazać? Stopnikiem tak nie do końca, no ale mniej więcej tak. Mniej więcej tak to wygląda. Jak widzicie układ jest układ jest ok, w sensie nie jest mechanicznie uszkodzony. Więc tyle. przede wszystkim mam dobrą kawę, przynajmniej taką, którą da się wypić i się człowiek nie krzywi. Tak, dokładnie. Chronię te druciki lakierem UV. <laughs> Ja się bardziej martwię tym, żeby ludzie sobie grotów i lutownic do oczu nie powkładali. Ok, muszę sobie tutaj troszeczkę poukładać to, co chcę. I żebyście wy to widzieli też. A to jeszcze się jakby ukształtuje. W tej chwili tak myślałem o takich trzech poziomach. A postaram się to zrobić jeszcze z tym limiterem i bramką szumów. Niby coś ustawiłem, ale, ale jeszcze nie wszystko. A co do poziomu tych cen, to myślałem o trzech poziomach tak naprawdę. Dwa i pół koła, sześć i jakaś dyszka mniej więcej za szkolenia. <laughs> No, no nie wiem szczerze mówiąc, <laughs> może jednak. <laughs> Różnie to bywa, nie no żartuję sobie. Dobra, topnik jest. O, tu jeszcze widzę, że się zaplątał kawałek nie wiem czego. To właśnie, to mogłoby coś tam złego zrobić, ale już nie zrobi. Ok, układ można sobie położyć. Tego użyję innej pincety. A się klei trochę niestety, bo jest już pobrudzona. Nie pokazałem wam, jak układ sobie wypozycjonowałem, no trudno się mówi. Nie, to, to nie wciąga, jest, jest fajne. Ja to w jakiś sposób lubię z tego powodu, że mogę sobie pogadać i to trochę, to trochę jakby e, odpręża. No, więc nie wciąga aż tak bardzo, ale lubię to, polubiłem to i wiele frajdy mi to sprawia, choć wiele problemów też w tym jest chociażby ogarnięcie problemów technicznych związanych właśnie z różnymi ustawieniami. Tutaj znaczek mi dużo pomagał, jeżeli chodzi o te rzeczy, ale no, jest, jest dużo problemu, ale ja lubię ogal, ogarniać lubię ogarniać problemy i mam z tego dużo radości właśnie, jak się uda to ogarnąć. A teraz sobie patrzcie, bo ten układ zostanie zalutowany. Na pewno wszystkich poinformuję a propos szkoleń, bo, bo to jest fajne i coś mi się w głowie zrodziło, ale niestety, żeby to odpalić, to wymaga dużych nakładów finansowych, żeby to wszystko było na odpowiednim poziomie, ale pracuję nad tym. Cześć Heros. Mam nadzieję, mam nadzieję, że Nika dobrze wymówiłem. No, tutaj na co dzień to jestem z, z kolegami na serwisie i też są jaja. O kurwa, chyba nie. Nie no, żartuję, jest ok. <laughs> tak naprawdę to coś tam Nie, nie byłem na Woodstocku. Układ siadł. Mam nadzieję, że to widzieliście. Jest tutaj drobne opóźnienie, jeżeli chodzi o... E, jakby, no po prostu jest drobny delay. Dobra. Powinno być już ok. No, chyba, chyba będzie gitara. Patryk zaraz się okaże. Ja sobie tu poza kadrem nos przecieram. No, ale tego nie będę pokazywał, bo to chyba nikogo nie interesuje. O kurde, jeszcze jest gorący. W sensie płyta jest gorąca. <laughs> Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda od boku. No i tak to wygląda. Nic się ekran nawet nie, nie ruszył. Okładzik jest po zalutowaniu nam prezentuje się tak. Trochę jest ufaflany. E, trudno mi złapać fokus. Trzymam sobie płytę w rękach i operuję nią, ale ona jest za ciepła i to nie ma sensu. Więc co? Lecimy nad biurko. I o, widzę, że mi zaraz akumulator siądzie od jednej z kamer. A trwa to, no tak, bo to trwa za długo. Ja za dużo gadam tutaj z wami bo to jest naprawa na 40 minut tak naprawdę, to już zeszła godzina 5 minut. Więc trzeba się sprężyć. Ja muszę się sprężyć. Po prostu tani Chińczyk jest tani i nadaje się według mojej opinii do niczego, a droższa stacja jest po prostu dobra i robi robotę i działa i w ogóle jest spoko. Więc to jest mniej więcej taka kwestia. Dobra, żebyście widzieli, sobie jeszcze przełączę obraz i odpalamy i zobaczymy, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Siema wszystkim. No możemy robić zakłady, czy to pomoże, czy to nie pomoże. Cóż mogę powiedzieć? Chyba za dużo nie powiem w tym temacie. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. No, to tyle. Ogólnie tak z tą ładowarką. Ładowarka może być od innego telefonu, ale często, często ten prąd nie jest naj, najlepszy, że tak powiem. Czy dobrze idzie? To wszystko zależy też od, od danej osoby i, i, ser, i serwisu, poziomu serwisu i tak dalej. E, uszkodzone audio. W tym telefonie było uszkodzone audio. Pelej, nie, dosta nie, nie dostałem browara, kurde. Bo jest lepiej zrobione, ma lepszy soft i lepszy support. A poza tym Microsoftu już nie ma, bo zbańczył, jeżeli chodzi o telefony, nie? Dobra, i to co jeszcze muszę zrobić, to coś tutaj przykleić, tylko muszę to znaleźć. <laughs> Gdzie ja mam siódemkę? Kurde, mam nadzieję, że mam jeszcze te wklejki do siódemki. Bo będzie trochę lipa, jak nie będę miał co przykleić. Szukam tych wklejek. Ale kurczę, widzę, że jest kłopot i mi się chyba skończyły. Ale lipa. Chyba miałem je ostatnio zamówić. A dobra, jeszcze są. Ja tu wyszedłem spoza kadru. Już sobie wziąłem tą naklejeczkę. Wiecie, to coś, nie? Jak to powinno być przyklejone? Jakoś tak. Tylko wziąłem to, przykleiłem ufyflaną luto, ufyflanym grotem, kurde, ufyflaną pincetą, nie mogę się wysłowić coś. I to wszystko. ale wszystko jest praktycznie produkowane w Chinach, więc to i tak jest chiński hot. Raczej nie, w końcu po to to jest zrobione, więc nie sądzę. To zależy. Na mojej stronie internetowej można zobaczyć cennik. Cześć, cześć. Dobra, ja to teraz składam, no bo tu więcej nic się nie da zrobić. Ok. Teraz to trzeba sklepać. O kurczę, ja takiego czegoś w ręce nigdy nie miałem. Czekaj, co rozbierałem, bo nie widzę. E, kurczę, nie widzę. Hmm. A, S10 PL. Nie, nie rozbierałem jeszcze S10. Samsungi gdzieś tam są, ale to nie jest jakby klucz moich zainteresowań. Więc jakby nie miałem tego w rękach. No teoretycznie można, chociaż szybkami się nie zajmujemy, ale jestem w stanie to ogarnąć. Ale jeżeli chodzi o... Czekaj, kamerkę zaraz muszę sobie zobaczyć tutaj hmm. Nie wszystko, nie wszystko jakby zanotowałem i właśnie było tam jakieś pytanie o nagrywanie i właśnie nie wiem, czy to chodziło o nagrywanie Samsungiem. Jeżeli chodzi o nagrywanie Samsungiem, tak jak ja tutaj nagrywam e, iPhone'em, to nie wiem, jak to funkcjonuje przy Samsungu. Ja tego nie ogarnąłem na Androidzie. Na iOSie ogarniałem, ogarnąłem to praktycznie od kopa. iFixDys.pl Taki jest link. A właśnie, brakuje mi tutaj czegoś. Chyba nie był do końca kompletny ten telefon. Śrubka gdzieś zginęła, ale możliwe, bo telefon trochę był po przejściach, chociaż... Hmm. Nie, zgubiłem śrubkę. Widzieliście? No spoko, cieszę się. Kurde, Mam nadzieję, że ktoś widział, bo mi gdzieś śrubka poleciała. Mhm. No cóż mogę powiedzieć. Tu mam jakąś inną śrubkę. Coś, coś zgubiłem i pomieszałem. Brakuje mi tej śrubki, a w swoich woreczkach nie widzę tej śrubki. Aha, dobra, już wiem co jest grane. Tu jest śrubka. Źle śrubkę wkręciłem. Okej, okay, muszę się poprawić. Się z rozpędu. Nie, ja ten telefon za pierwszym razem do końca rozbierałem. No i coś mi się tu pomieszało. W sensie ta śrubka. E, była, wkręciłem ją tutaj, śrubka z tego miejsca jest jeszcze w woreczku tutaj, więc wszystko się zgadza. Ja to jeszcze odpalę zaraz na szybko i zobaczymy, czy powiedzmy GSM działa, bo z tym też bywa różnie. O, dzięki. Dzięki Krzysztof. <laughs> Na kawę to trochę za mało, ale spoko. Ale nie, no jest, już działa. Znaczek, widzisz, dodałem super chat. <laughs> Przynajmniej mi się to wyświetliło na tym, u mnie, że tak powiem. Więc chyba tutaj też powinno być. Dobra, nie będę go skręcał do końca, bo, bo nie ma czasu. Tu już mi bateria zaraz zdechnie. Będę musiał wymienić baterię jeszcze w międzyczasie e, w aparacie od powiedzmy ogólnego widoku. No dalej. Nie mogę wtrafić. Ok, trafiona jest. <laughs> no, mówiłem znaczek, dodałem to dzisiaj, pamiętałem o tym. To zależy od baterii i telefonu. Dobra, i teraz co jeszcze? Ładowanie. Zobaczymy, czy ładuje. Ładuje. Aha, czas. Ładuje. Jabłko jest. Ja w tym czasie, jak to się uruchomi, podmienię sobie, podmienię sobie baterię. Bo jeszcze jakieś miłe słowo na koniec powiem. A bateria właśnie zdechła. Tu pobiera dużo prądu. OK. <laughs> Nie ma sprawy, znaczek. Nie musisz za nic, za nic przepraszać. Jeszcze tylko znajdę sobie testowe karty SIM, bo gdzieś wyszły. Ok, są. No, niestety tak. Ale gdzieś tam na dole jest link do Tip and Donation, w razie co. Oj, no było, było. Było trochę fakapów. Było, było trochę fakapów. Brak sieci póki co jest. Tak się czasami dzieje, jeżeli e, nie ma Wi-Fi albo coś takiego, ale jak widzicie, jest T-Mobile. I teraz jak tu było gwiazdka 500? Kurde, gwiazdka 5 wziął. Ciebie obowiązku jego rejestracji wynikającej z przepisów no i tyle. Co ja tu jeszcze mogę mieć? Wi-Fi? W sensie, co ja mogę mieć, co ja mogę tu jeszcze sprawdzić? No, działa. Może jeszcze kamery? Halo, halo? No to, to tak w zasadzie byłoby wszystko. Tak, można. No, działa, co mogę powiedzieć. A ten, 6, e, chyba 6S plus uwaliłem. Z PayPalem pokombinuję jeszcze. Dobra, to Wam powiem. E, z jednym z takich większych fakapów to było uwalo, uwalenie 6S Plusa, którego jak dostałem, e, dostałem go na audio, to wyciągając tą płytę i jakby już patrząc na to, coś mi nie grało, że mówię, kurde, to chyba nie jest audio. I miałem rację, to był procesor i ten procesor zdechł w trakcie, ale powiedzmy, no cóż, wziąłem to na klatę, bo bo mogłem tego nie robić, ale nieważne. No to było trzeba odkupić klientowi urządzenie i, i tyle. Zresztą tą płytę mam tu jeszcze do dzisiaj, jest nadawca części, więc jakby takie, takie rzeczy sobie zostawiam, żeby właśnie pamiętać i uważać na takie rzeczy i słuchać tego swojego, powiedzmy, nie wiem, szóstego zmysłu, e, szóstego zmysłu, żeby pamiętać o tym, że jak głosik mówi, ej, uważaj, bo to jest jakiś tam dziwny temat, no to to właśnie po to sobie tutaj leży, więc fakapy też były. E, a co do jakichś innych urządzeń i tematów, to ja teraz. Tak, dokładnie, to był ten 6, plus. A co do innych tematów, jeżeli chodzi o pytania, to w razie czego bym prosił, prosiłbym o maile. O. <laughs> Dzięki Lanciu. Lanciu. Dzięki Lanciu. E, co do innych urządzeń i tak dalej, to bym prosił o maila. Ja dopiero dzisiaj w zasadzie zacząłem pracę po tygodniu przerwy. Jeszcze nie wszystko ogarniam. E, trochę, trochę tematów e, udało mi się dzisiaj zrobić, ale nie wszystko. Jutro będę dalej rzeźbił. Nie wiem, czy jakiś live się pojawi. Zobaczymy. Może coś uda się, że tak powiem, cyknąć. To zobaczycie. Ale jeżeli chodzi o jakieś pytania od klientów, którzy coś mi przysłali, jakieś urządzenia czy cokolwiek, to prosiłbym maila napisać, bo dzisiaj nie jestem w stanie już tego ogarnąć. Nie teraz, nie pamiętam o połowie jakby urządzeń. Muszę przejrzeć sam maila, muszę sam zobaczyć, e, co zostało do zrobienia, do wysłania i, i tak dalej, więc nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na pytania. Dzięki za dzisiejszego live'a. Mam nadzieję, że wszyscy coś ciekawego zobaczyli, e, coś ciekawego e, zauważyli i każdy coś z tego wyniesie fajnego. Dzięki, do zobaczenia.